इसके बाद बड़ी खुशियों के साथ आई है दिवाली आई है आई है दिवाली आई है सबके घरों में खुशियों के बम फूटेंगे ऐसी हमारी है दुआ दिवाली आ गुजराती पीपल ऑफ फैमिली की ओर से सबको दिवाली 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी आपकी है आप सभी को हैप्पी दिवाली विशिंग अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे आप भविष्य में कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं के नीचे गए रेड बटन पे जो सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस करिए और बगल में घंटा दिखाएगा उसे तोड़ डालिए थैंक यू